Disu bihtin kwano inun, yani tiano yu injibi yo. Tende indo na ton yu mi kwaun. Tu hande ni kusus chiba inindo, sha yani kain yaha shindo. Disu yandi sha kain shindo di. Ba akando anundo o nyanu in. Sakanya nanu indi. Kishin yachindiendo. Disu nanu indi. Ti viña in tekua shindo. Teki kishin yahandi. Sakun yane yibi injibi yane diso kwachindu nyanundio si. nya tesakuni tuña ñasachondajkuyu tesakuni tuña ñasana'mant'ajkuntiosi sajkaña yu neyiwi ñanentisokuajchintuña xa'aña ni'ini ñakuniniayu'u tesakuni tuña'a kuyu sakanya no inu yu'e tekunikantoyu'u nya sakuniña ñasana'mant'ajkuntiosi sajkaña xanikajtu'a ñantiva'a ñakomintie yivi akanya kunika ishindo ndisu̱ kü̱vi̱ ku̱ndani̱ ndo̱ꞌ sa̱kuuꞌ a̱ vi̱ti̱n te̱ kii̱ꞌ kixi̱n espíritu santo ña̱ niaꞌá sa̱kuuꞌ ña̱ ndi̱xa̱ ndii ña̱ ja̱a̱nꞌ saniaꞌá ndoꞌó sa̱kuuꞌ ña̱ ndi̱xa̱ sa̱kanꞌ ña̱ käꞌan a̱ ña̱ kaa̱n mi̱iꞌ a̱ süu̱ꞌ ja̱a̱nꞌ ndii kaꞌa̱n sa̱kuuꞌ ña̱ ni̱ xi̱ni̱ so̱ꞌo̱ a̱ kaꞌán yu̱vaꞌ e̱ꞌ ndiosí kui̱ti̱ꞌ te̱ sa̱kuní a̱ ndoꞌó ña̱ ko̱o̱ te̱ ti̱i̱n kaꞌnuꞌ ña̱ ja̱a̱nꞌ yuꞌu̱ sa̱kanꞌ ña̱ na̱ti̱i̱n a̱ ña̱ kaꞌán i̱ te̱ kaꞌa̱n ̱ ña̱ ja̱a̱nꞌ xiinꞌ ndo̱ꞌ sa̱kuuꞌ ña̱ kumiꞌ yu̱vaꞌ e̱ꞌ ndii ñaꞌ tu̱ yuꞌu̱ nduuꞌ a̱ sakana nika'i ti Espíritu Santo ha ya ha shindo de incha sieguiti tekuni kandoyu te sieya'a yu kunindoyu no yu yuve Dios Ni nikachi Jesús sakate nika'a xin ta'a savatenda xa'andi dichutu Andi, de incha sieguiti tekuni kandoyu te te tetukuni yu te dichutu Andi. sakaya nuyuba diosi kuanui kacha nikaachira ya, tenikaaturali dichotu kaandi dein sha'a siekuiti kacha kunda nie dicho ka'a saka ya, ni shini jesus ñakuninda to'on ya ara xa'a yaha. sakana nikaa'axirali dicho natota'ando xa'a ñanika'indi dein xa'siekuiti takun nikando yu Tesie ya te kuni kunindo yu. Yanda kuka ishindo ndi. Kuas kundo te tanandi ibando. Disu ne yibi cuentan yibi ndi. Ba abakuninya. Tendo ondi ndo. inindo. Disu nya suchi nindo handi. wa nya ba akunindo. Kundo ondo ndo o inya. Kisha kuyatni kui kakusia. Sakanya shenisha kibinya kakwa. Disu kindi a handi. nan dosto anya nin doa. Tsakanya ba abakunya, sha anya ni sakakwa intia ingibi yo. Na sakka suchi nin do bitin. Di suki nan disko ite kunin do odi. Ba abakunin ni mando. Tende ine ibi kuisan do yon yewa kunin do ha. Kibi handi na tungukan do yushan de inya. Yandas kukan ishin dondi. De kanya kaskan do no yuben diosi, shinyan di indi. Ta shinyan andando. De bistindi, tian cascando de iña siña die inundio si kakante kakando nundio si te tasha ña handado te shinu ña Saku nya nika kai shindo handi nika kai shiña kandia disu tiki tikibi nya ka ake nya kandia shindo su handi kandi ishindo shayuve kibi handi cascando nde kanya no yuve ndio si shiña die tsakana ka ishindo ña kuni nika ña cascan yu uno ashando zakanya shamiaha danindo sha ayan danindo yu tekandishando ani kei no wendio sini kei tenishain yibiyo tevitinakuin yibiyo tenu inoa nikachi jesus ni kaa tenda sha ashandi bitindi kaandi iwaun sha andiosi te kaakaun shi ya kaandia vistikundanindu Yashiniu sakuya a sakana kunya datun de inegivi te kunio ya kuninya. sakana nun diosi nikion te niga jesus Shirandi. Yande vistimi kandixaxnando va a Shakibi te vistindu ha. ya kiku'i indo tenako inda indando disundo oindai sakanya yuwendio si yoshin ka in sakuya hashindo te konya mani ni mando sha aya inda duno shin injibi yo ondi kundo obando disu kuini bando kunindo yu sakanya shani kanando no injibi yo nigachia